Saluton al cio, jen i vodia via dio. Hodiau mi estas in la camparo, mi estas ci con mia edzino, kai ancao Deilo, la alia esperantisto, cion vi vidis in antaue filmetoi. Uh, ah, mi credes che Deilo nun estas in la chambro, char ni estas ce ci hotelo, cio angle textas uh, settlers arm um, in do mi supposas ke esperante tio estus uh, taverno por armitae colonianui uh, ciu case ni restis ci tie dum la pasinta nocto ni estas tre ege for de la urboi uh, en ci tiu urbeto essence estas Eh, simple ci tiu taverno kai plurai dometoi tie uh, eh, kai nenio alia kai etne estas interetto ci tie do kiam mi al shutos ci tiu filmon verŝajne estas en la posta tago i kiam mi revenos al civilazio Uh, do ci casa mi simple volus monteri al vici ti un taverno non c'era gi havas muta da tre mal novai antiqua autoi do ni iru kai viru ti nun Do, nue mi volis montri al vi ci tiun traktoron, mi credas che tio esas la giusta vorto, au eble tio simple estas anglismo, sed ciu case mi nomos ci tiun traktoro, uh, kiel vi povis clare vidi, oni ne plus uzas gen gi simple sidas ci tie, uh, tie la radiatoro, uh, kai ankaŭ tie estas stango, kiu devas connectigi tie, sed compreneble ne plus, uh, ah, gi esas un tre mal bona stato, sed esas suficie interesa, vidu ci tion. Ho oh, ho! Rigardu tion! Mina es cias pri vi, sed mi ciam interesigias pri um, tre mal mi se sposas, machinui, kiui uh, eh, dum longe simple farigias parto de naturo. Ho, rigardu, estas pavo. Do estas du motoroi ci tie, jen la dua. Mi nun volas malfermi gin per montri al vi la motoron kiel vi povas vidi, kaj tre surprizis min, ke la motoro efektive ne prenas tiom multe da spaco en la aŭto mem. Tiu arbusto jam kreskis tra la aŭto. Kaj jen la stirilo Ah, uh, shines che ci tu alto bezonas benzin on mi volas usigen. Kai gi povas atingi maximum e Mi supposes che tio ne estas kilometro in hore, sed vere shine estas mailo in hore, Nien mia et zino, gi laboras la tablo. Cai citio esas la plei interesa afero. rigardu gin, multai autoi citie havas boatain motoroin ce la malantaua flanco de la auto, ca mi ne comprenas cial. Cai ne esas nur citiu auto. E rigardu, esas du auto tie, kiu ancau havas. Do eble iu povus clarigi tion al mi. Yes, estas rivero tie, sed mi dubas ke ĉi tiuj aŭtoj estas bone desegnitaj por <laughs> veturi en la aŭ en la rivero. Kaj interesa afero, ĝi tekstas ĉi tie: historia veturilo. do tiu estas mia edzino saluto edzino dor mi kai dei lo kai mia edzino ni simple um mi supposed dormis in tiu chambro kil vi povs yes. klada vidi dormis yes dorma ki ah uh, <laughs> okay ni dormis tie Kaj, uh, tiu estes nia chambro, kai ankao estes la arbo, tiu es tre bona servisto. Saluton. <laughs> Okay, anka eh, es es chitiu giganta arbo en la mezo de la mi suposas la corto chitie. A ah, mi ne montris al vi la tutan locon. Uh, ah, amusa racconto, mi kai deilo ci matene, ni simple hazarde vecigis circa la kvar matene, cae decidis che ni volas promeni, cae ni promenis circa uh, eh, uh, ah. du horoin, cae kiom uh, da... Sep nil kvin cent. Sep nil kvin cent a stupoi. Ni chua yes. so Yes, yes. Yes, Yes, to ni ni promenes tiom longa kai kiam ni revenis la horologio de deo ki uh, eh, ki es simple la poŝ telefono uh, eh, sense didis CHE gi jam faris CIUN exercon ki un gi devas fari por la tuta tago do <laughs> Tu estas iom amuza. Tio estas antaŭ la sesa mateno. Ja, yeah, la sesa mateno. Saluton, Pavo, Ci vi venis por manĝaĵo? Yes, eble, eble, eble ne? Yes, es bella birdo. Yes. Ka esas iom strange, ni audis muta da. Oh, esas la... Ci vi filmis la Blancan? am mi ne vidis gin. Eh, es estas a uh, birdo ci tiu, estas pavo, sed estas a... Uh, al... blanca. Ye, albino, chu? Estas... Al albino, eh? eble. Ye, yeah, ye, anglismo. so, ciu case, ah, ni vidis tion. Es eh, estas iom da aferoi tie, cocoe, cae tio plus, mi ne volus idi tien. Cae comensas pluveti de nove. Do, mi simple volus didi che en la secvanta jaro... Albino signifas albino. Yes, albino, albino. Albino eh. signifas albino. Bone. Uh, do, mi simple volis didi che in la sekva iaro mi intensas uh, ah, pli ofte blogumi en Esperanto, char mi ja volis fari tion, ca mi ne tion multe faris tion dum la pasinta iaro, ca mi devas exerci min. Do, se vi shatis citium filmeton, shatu gin, disconigu Dailon, kai io <laughs> ni devas a uh... oh, ni havas kamera on oh okay bone bone <laughs> uh, do yes, uh, shuttle la filmon kai eh, mi eh, mi vidos vincioin en la veronta filmo kiam tio aperos kai se vi ne estos tie ni invitos vin al ci bella taverno en la mezo de nenio por fari contra kontraŭ vi. Do nun est la sequa tago che mi forgesses di di tion en la lasta filmetto sed mi mi devas di di tion nun. a uh, dum la pasinta yard ok io pli, la cron virus o disvastigis cerca la tuta mondo kai tio havis uh, tre mal bona in a por amicumu finanze uh, simple pro tio che neniu volas elidi kai rencontigi kun alie homo kai compreneble oni ne accetis ora in membrezzo in kai la ora in membrezzo es disgrave uh, ah, por la mi suppose la daurigo de la formao mem Do, se vi volas iel helpi amicumu, uh, mi metas ligilon en la prescribo de citiu filmetto, gi iras al citiu pagio, uh, vi eble ne vidi gin, sed esense vi povis aceti unu jaron da ora membrezzo, al vi povas aĉeti dum vivan membrecon uh, sufiĉe ĉipa mi supposos, uh, de amikumo kaj tio kompreneble helpos al mi uh, kaj se vi ne scias uh, ni estas nun en la mezo de uh, shangijo uh, por uh, au shangjo por amikomu uh, kai ni in sense ni intensas pardonomen mi alango yam dormis ni intensas uh, librigi la codon te mo post iom da tempo uh, ciam ni shangis uh, cion uh, quest mi supposas uh, post la culissoi do gis